hello friends welcome to digital centre या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे बॅलन्स कसा अपडेट करायचा रिचार्ज कसा मारायचा ठीक आहे जर कोणाला जो आय डी बनवायचा असेल तर इथे लिंक दिलेली आहे तेराशे रुपयामध्ये आय डी आहे बाराशे नव्याण्णव रुपये इथे लिंक करून तुम्ही पेमेंट करा तर एक तासामध्ये तुमचा आय डी ॲक्टिवेट होऊन जाईल ज्यांचा आय डी ॲक्टिवेट झालेला आहे त्यांच्यासाठी पेमेंट ॲड कसे करायचे ते मी सांगत आहोत ते पोर्टल लॉग इनमध्ये जा पोर्टल लॉग इनमध्ये गेल्यानंतर इथे client log in and distributor log in तर इथे तुमचा युजर आय डी तुम्हाला दिलेला असेल तो युजर आय डी टाका तुम्ही ठीक आहे आणि जो पासवर्ड दिलेला असेल तर तो, पासवर्ड टाका ओके हे बघा इथे तुम्हाला दिसून येत इथे वॉलेट बॅलन्स झिरो दिसतोय तर याच्यासाठी तुम्हाला प्रथमत बॅलन्स अपडेट करावा लागेल तर तो कसा करायचा ॲड मनी इथे आहे ॲड मनी ॲड मनीमध्ये तुम्ही रिचार्ज टाका समजा तुम्हाला दोनशेचा करायचा आहे कमीत कमी तुम्ही दोनशेचा करू शकता दोनशेचा केला सबमिट करा इथे तुम्ही चेकआउट करू शकता चेकआउट केलं चेकआउट केल्यानंतर तुम्हाला फोन नंबर टाकायचा आहे ईमेल आय डी टाकायचा आहे ईमेल आय डी टाकल्यानंतर तुम्हाला वॉलेटने करायचे नेट बँकिंगने करायचे कार्डने करायचे कशाने पण करू शकता आता मी U P I Q R कोडने करतो इथे शो इथे Paytm PhonePe Google Pay WhatsApp सगळं आहे ते क्यू आर कोडने मी करतो पेमेंट पेमेंट पूर्ण झाले माझ्याकडून तर इथे बघा इथे आले success your depo your deposit of rupee two hundred has been successfully credit to your digital centre account ठीक आहे तुम्हाला इथे आम्हाला रिक्वेस्ट पाठवायची गरज नाही का काहीच नाही की तुम्हाला फक्त इन्स्टंट ॲड मनी करायचे पेमेंट सक्सेसफुल झाल्याच्या झाल्या तुम्हाला इथे मेसेज येणार आता इथे डी सी युजरमध्ये तुम्ही बघू शकता तुमचा वॉलेट बॅलन्स ठीक आहे